وصلني هواك الوين شفت غيرني هواك المين شفت واجهني واجهني واجهني واجهني شفت واجهني واجهني واجهني واجهني إذا لك عين شفت كيف الصد قسيت حسيك قد حفظ